og'ridi o'z bozorchiman boshim og'riganda chidolmasdim 3 kunlab yotardim boshim og'riganda bozorni orqasidan grijalar olib turib belim og'rirdi 10 metr supuramanmi yo'qmi o'n qadam belim og'rib qolardi. bu kompaniyaga keldim mahsulotlarimni oldim ichishni boshladim 10 kun 15 kundan keyin boshim o'z o'zidan sekin sekin qoldi vaqtida ovqat yemasam 12 da ovqat yemasam boshim og'rib qolardi o'sha og'riq bilan bir haftalab yotadi hech narsa yotmaydi bosh og'riganlar biladi bosh og'riganda hech kimni gapi ham so'zi ham yoqmaydi qop qorong'i xonaga kirib olsam bo'ldi boshqa hech narsa kerak emas o'sha narsadan qutuldim belim hozir og'rimayapti o'zimni necha marta sinab ko'rdim supurib man doktorga borganimda o'zimni o'zim sinadim belim og'rimayapti keyin xo'jayinimga tavsiya qildim xo'jayinimni davleniyadan chiqqan edi juda to'la odam edi bir yuz yigirma kilo odam edi ishonib ishonmay eshitili man ko'rib ko'rib baribir ichmagan odam sezmaydi bu narsani hozir bir yuz yetti kiloga tushdilar juda yaxshi давление umuman yo'q juda yoqyapti zo'r narsa ekan hech narsa talab qilmaydi bor yo'g'i uch litr suv ichar ekansan massa qilib ichyaptilar o'zim ham ichaman man hammaga tavsiya qilaman juda zo'r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 Ты с нами, а значит ты победитель.